de seguida que va sortir, com a escriptor, vaig fer el marioserra.cat, però em va agradar tant que després vaig reincidir-hi quan vaig muntar una plataforma que es diu Mouta pels quiets. A moutapelsquiets.cat vam decidir que era el millor espai per donar visibilitat als nens amb greus discapacitats com els que anaven a la Fundació Nexa, com mon fill, el Llullo, el primer quiet que hi va haver. Des del Mouta pels quiets hem anat difonent totes les activitats que hem fet per donar visibilitat i donar presència social als pluridiscapacitats. Moutavelsquiets.cat